por no haber subido videos durante un tiempo. Es que mi teléfono está dañado y no he podido subir más videos. Pero hoy los, los... Hoy lo voy a... No me acuerdo la palabra. ¿Verdad? Hoy les voy a enseñar a hacer el baile justicia naranja. Ah, déjate un poco. Ok.

completamente. Gracias por ver este video. Denle like al tutorial. ¡Denle like! No lo ven a ver solo por el tutorial. Guaca, guaca, adiós.